Zo fototry ny ankizy rehetra ny mianatra na lahy izy na vavy. Tohizo ny fianaranareo ry tovovavy araka izay lavitra indrindra vitanareo. Ataovy izay hahazoana fahalalana fa io no antoky ny fahafantaranareo ny tokony hatao ka tsy hanararaotan'ny olona anao. Ny tovovavy nahita fianarana dia afaka misafidy izay asa tena tsara sy tiany hampivelatra azy eo amin'ny fiainana. Voninahitry ny ray aman-dreniny ary afaka hianteherany koa izy rehefa tafita any aoriana. Ny fianarana izay azony dia hahatonga azy ho renim-pianakaviana, namana ary anabavy vanona ka azo atao ho modely eo amin'ny fiarahamonina.